учурдагы эң ири жер үстүндөгү жана спутник телескоптор 10 миллиард жарык жылынан ашык аралыкка чейин космос мейкиндигине кирет бул эң алыскы жылдыздардын жана жылдыз кластеринен келген жарыктын нурлары бизге жетүү үчүн 10 миллиард жарык жылын талап кылат дегенди билдирет бир жарык жылы жол жарык менен бир жылда басып өткөн Аламдын бул байкалган бөлүгүндө бир нече ондогон миллиард галактикалар бар биздин саманчынын жолуна окшош галактика же гигант спиралдык галактика андромеда тумандуулугу ар бир галактикада биздин күнгө окшош жана окшош эмес ондогон жана жүздөгөн миллиарддаган жылдыздар бар көзгө көрүнгөн ааламдагы жылдыздардын көптүгүнө карабастан анын негизги касиети боштук бизге эң жакын жылдызга проксимага үч жылдыздагы үч жылдыздын эң жакыны альфа центавриге чейинки аралык төрт бүтүн ондон эки жарык жылы жылдыздардын ортосундагы аралык кандай экенин элестетүү үчүн галактикадагы баардык жылдыздар башкача айтканда саманчынын жолу тамчылардын көлөмүнө чейин кичирейген дейли ошондо алардын ортосундагы өз ара аралыктар элүүдөн жүз километрге чейин болот